乌兔太阳日，吉时落到的是申时，这也意味的是，老师会建议我们在下午之前，尽量把我们周遭的环境可以透过扫射做一个整洁，尤其是针对家中不必要的这个。 东西啊，我们都可以做一个整理，然后把它去做一个回收，来达到呢，让我们的这个气场能够有更多的地方可以流动。那么同时也可以带动我们的好磁场。那么在当天呢，同时逢到了天罡日，因此这也意味的是，如果您本命有犯到魁罡，又或者是说您本身呢近期的运势是比较低迷的，都会建议。 不宜在当天吃牛肉或是相关的加工食品。那么在当天呢，要特别提醒一下，就是针对如果近期有冠送缠身的朋友们，在当天是不宜去做调解哦，又或者是说也不宜在当天呢去申请上述的点哦。好，再来呢，就是针对周三，周三这一天我们会迎接的是入夜。那么在当天呢。 它也代表的是我们立冬后的第十天。那么，依照呢李时珍在这个《本草纲目》的这个水部雨水里面所记载着，立冬后十日为入益，至小雪呢，代表的是初益。那么得雨水的这个意语呢，也代表的是要雨。因此呢。 从周三的这一天开始，一直到我们的这个小雪的这段期间，不妨可以呢运用一个桶子呢来取我们的这个雨水。那累积的这个雨水，老师还是建议我们要经过煮沸，还有层层的这个过滤之后呢，才可以进一步的来把它当做是我们的药水好来使用哦。 那么使用的方式呢？其实一般来讲呢，会建议呢，就是直接可以把它拿来，就是用毛巾那那来擦拭一下身体的表面呢就好了。那是不建议我们来饮用哦。所以这一点呢，请大家务必要多加的。 注意一下，那么处理的顺序呢，最好是在累积的雨水之后，透过比如说类似像 Brita 来把它过滤个两三次之后，我们再把它去做煮沸。那么煮沸之后呢，等凉了之后，就可以用毛巾呢来把它去做一个擦拭我们的这个呃身体呀，或者是脸部的一个起运的模式。 好，那么再来呢？我们要来看一下，就是在周三这一天，它同时在晚上的九点二十八分呢，也会逢到下弦。所以呢，针对如果您有一些想要在短时间内想要祈求能够处理掉的，可以嗯撇开的一些。 负面的情绪哦，那类似这样的东西都可以运用在这一天晚上，呃，面对这个月光，然后我们双手合十来祈福。那么愿望尽量呢要以短期间可以能够那个达到的去祈求。那在当天，同时也是适合我们可以开市即用的日课。 那再来就是针对周四这一天呢，我们会迎接的是天宝吉庆的日子哦。当天同时也逢到了大偷休日，因此呢，家中有任何的这个家具啊，哦要移动啊，都是很适宜的。当天也同时逢到适合祈福祭祀，也很适合可以问明出行、求子以及嫁娶。有动土需求的朋友们，在当天也是可以进行的。 再来就是针对周五这一天，我们会逢到的是月见土府的日子，因此呢，就会建议在当天就不宜去翻动花圃的土壤。那么同时呢，在当天逢到了天温碎破跟小空呢一起来就是呃凑热闹哦，所以呢，在这一天要特别留意一下近期的一些流行的感冒啊，哈，或者是说呃疫情呢有没有一些。 变种的趋向都要在这个时间点呢，要再多加的留意一下当地的一个状况。再来就是在周六这一天呢，我们会迎接的是天马关日哦。那么在当天呢，要留意的生肖有两个，第一个是针对属兔子的朋友，啊，因为我们会逢到咸池星宿的影响。 所以呢，在这一天呢，要特别留意的就是烂桃花，又或者是说跟你有敌意的这个异性呢，也要或是同性呢，都要多加的注意一下。那再来就是针对属狗的朋友，在当天呢，逢到白虎星宿的一个干扰之下呢，要特别留意一下跟异性的互动方式。那同时也要注意一下我们的这个呃。 比较容易呢，会有祸从口出的一个疑虑哦。那么在当天呢，这个天马官日呢是非常适合呢，比如说我们出远门，或者是呃去洽商去谈事情，那么都比较容易呢，可以有这个促成大订单的机会。又或者呢，我们可以运用它来当做是针对呃未来交易的一个。 关系的媒合，比如说去做一些交际手腕哦，因为毕竟在当天是周六，并不是常规的上班日。那么在当天呢，也是是很适合我们可以安机械交易以及纳财，有需要的朋友们都不妨参考一下。那再来呢，就是针对我们周日这一天，我们会迎接的是九空三上日。 那九空三上日呢？他当天又同时逢到了天狗、土威以及天贼哦，因此呢，会非常建议在当天任何的吉事呢都是不取的。所以呢，周日这一天呢，尽量呢是要以保守呢为上限哦，才会是比较理想的。好，以上呢是个别生肖朋友们哦，在。 还有呢，在当周呢重要的日课要注意的地方。那再来就是呢，让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名呢是属猴子的朋友，第二名是属鸡的朋友，而第一名呢是属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。 那么基本上呢，在当周这三个生肖呢，尤其是针对你本身是有在经商、主管生意的朋友们，那么你们就要选择一下你们的这个谈生意的场所。建议呢是透过一些运动的场所来触发更多的机会呢，来拿下你想要谈的 case。比如说呢，高尔夫球场啊、保龄球馆啊、骑马场啊。 甚至呢，有些人会打壁球等等的，这些都是有机会让你可以呢，透过流汗水呢，又同时呢，可以跟对方呢搭上更多的话，然后呢，可以有更多的共鸣的一个时间点，可以让成交的几率呢大大的提升许多。那么在当中呢，也会建议我们在。 写方案 p r o p o s a l 的部分呢，要做一些微调跟修改哦，那么就能够让你很快速的通过。那请要注意一下，在当中呢，在人脉的一个经营呢，要多花一点心思哦，因为这个方面的畅通呢，就可以给你在当中带来更多的好运哦。所以不要忘记呢，有一些。 呃，长期以来的照顾你许多的长官啊，或者是厂商啊，我们都要联络起来哦。那么这样子才可以让这个互动呢，再次的热络起来哦。再来，让我们来看一下其他生肖的朋友们在当周呢，又有什么需要留意的地方。 首先，第一个是针对属老鼠的朋友。属老鼠的朋友呢，在当周是逢到得到注意的一周哦。那么要提醒你们的就是呢，机会呢是留给愿意付诸行动的人哦。所以呢，即便呢我们外界的助力很强。 那你也要喜欢跟人接触啊，那这样子呢，才可以让你们双方呢，都从这个互动当中呢，感到快乐跟满足哦。那么，如果你在这个礼拜呢，遇到了一些问题哦，请不要担心，更不要呢，自己一个人在那边冥思苦想哦，可以多跟你的朋友，跟周遭的亲友呢，去。 沟通交流，或者是询问他们的建议，透过这样的一个集思广益之下呢，渴望解决你眼前的问题。那么喜欢安静的思考呢，也不要就是自己呢就躲了起来哦，千万要让在乎你的另外一半哦知道，那么他们才知道说，那我暂时不要打扰你哦，不然呢，反而呢被对方呢一问再问。 的时候呢，你感觉会更加自寻烦恼，反而对这段关系也不会是特别的加分哦。那么在当周呢，属老鼠的朋友要留意的天数有一天是周四，而你们在当周的开运花呢是三木兰。那三木兰呢，它是献给在八世纪时致力于教会改革运动的库尔布尔主教哦。那么这个花呢，它在 全盛，也就是它在大开的时候呢，它会展开，像是绿色防状的一个样貌。所以呢，它的祝福之下呢，就有点类似像变革，哦，也就是 reform。那基本上在当周受到它祝福的属老鼠的朋友们呢，你们会非常的认真，也是会带给他人有这种很直率的一面哦。 但是你绝对不可以漠视一些不合理的事情哦，尤其是一些隐形条款啊、潜潜在的一些不合理的一些事情哦，因为呢，这些都可能会变成一些很大的问题。尤其是你在跟另外一半相处的时候呢，也不要呢，那个一点点的事情呢，就把它放大，然后呢，就。 变成非常的 picky，然后好像让对方感觉到有被你责怪的感觉哦。因为如果你咬是这样的话呢，是没有办法培养出感情的。有些事情呢，还是要睁一眼闭一眼的哦。好，再来呢，下一个生肖是针对属牛的朋友。属牛的朋友呢，在当周呢是属于呈现抗拒的一周。那么你们在事业上呢的竞争也会相对的比较激烈哦。 那如果你是想要提高你的销售的话，在当中呢，确实呢就比较需要透过这个，呃，奔波哦，透过你的这个劳累的这个对比呢，来达到你要的业绩量哦。那么在工作上实质性的一个收收益的好坏结果呢，也会随着，比如说当对方提一些反对问题，你有没有办法随机应变呢？ 来来回应哦，那这个也会变成是一个你能不能够取下单子的一个关键点。那么在当周呢，也要特别提醒你们，跟长辈交流的这个机会变得很多，所以呢，你们彼此会有非常不不同的理念，也比较容易会产生一些分支哦。财运感觉好像还不错，但是很多都是偏向。 短期性的一些获利哦，所以呢，如果你有在操作股票的朋友们，会奉劝你们见好就收，不要贪心。尤其是以这阵子来看呢，外界的干扰是蛮多的，所以呢，如果你有任何的一些心浮气躁的状况之下呢，也会变得让你不宜去做任何的判断。那么在当中呢，当你有这样情绪的时候呢，也不宜去处理其他的重要的问题哦。 而在当周呢，我们要留意的天数比较多，有三天，除了周一之外，还有周三以及周六。那么，针对属牛的朋友们呢，我们在当周的开运花呢是野烂旅菊哦。那么，野烂旅菊呢，它的拉丁语呢就是 wisdom，wisdom 呢就代表的是智慧。那通常呢，它也会象征的是一个呃老人哦。 舍内克，那么它也会代表的是我们呢会饱受这个人生的历练，所以呢才能够得以去累积这样对应的智慧跟睿智，所以他的这个祝福之下呢，也会代表的是在这个礼拜你们总会让人家感觉你们具备了这个深谋远虑的这种成熟的魅力哦。不过呢，你们在面对。 这个爱爱情的时候呢，就会稍微的有一点畏缩不前的一个状况，所以偶尔呢，在面对喜欢的对象的时候，我们还是要积极一点哦，好不好？好，那再来呢，下一个生肖是针对属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于需要开拓执行的一周哦，所以呢，在这个礼拜呢，写计划书之后呢，再去执行呢，是你在这个礼拜呢要。 去琢磨的方向，而且尽量呢要快速一点哦，才不会被别人抢足了这个先机哦。那么在针对短期的计划呢，你在操作上都会比较上手，所以会建议呢，任何的 proposal 尽量是以短期的为主哦，不要以中长期的来下笔。那最近呢，会有一些财在你的眼前哦。 不过呢，你要注意哦，就是贪念的话会给你带来麻烦。所以呢，你在现在来看的话，就是如果你有从初期的一些投资或到一些甜头，请不要轻易的又在大举的再把金额再加码进去哦。因为在这个礼拜其实还欠缺一点火候哦，整体大环境来讲呢也还不到位哦，所以会尽量建议你呢不要太过的短视哦，要把这个线呢放的。 长远一点，那再来就是在人和的部分呢，会建议我们属老虎的朋友，尽量要敞开心扉的去跟他人进行交谈哦。还有很久没有联系的对象啊，你好歹也要开始问安问候一下。呃，有一些事情呢，也该把它公开来好摊开来去谈。那这样子呢，才可以让内心呢的压力可以再稍微的舒缓一些。 那么在当周要留意的天数，有一天是周二。而针对我们属老虎的朋友呢，我们在当周的这个开运花呢是泥炭藓。那么泥炭藓它是生长在欧洲和北美洲的这个水性仙苔哦。而且呢，它的特性就是它会浮出河川、瀑布水面，那甚至呢，像在这个呃岩石啊、树根啊，都会是它在生长的地方。 一般来讲呢，它可以长到一百五十公分左右，所以呢，再加上它这个水嫩嫩的这个外貌呢，因此它的一个祝福之下，就代表的是清澈哦。那受到它祝福的你们呢，也代表是在这个礼拜，你的人品呢非常的清高，而且受到很多人的一个爱戴跟推举。 只不过你在追求另外一半的时候呢，就会稍微有这种魄力不足的一个状况，因此，请你要改掉你这个拖泥带水的毛病哦。好，再来呢，下一个生肖是针对属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在当周呢是属于气场活络的一周，而这也代表是说，在这个时候呢，我们尽量要努力的去奔波。 因为你在奔波的时候呢，也会有助于呢，让你的这个整个这个气势呢，慢慢的堆叠起来，好运呢也会一直被你吸引过来，那非常有助于。如果你是从事公关业务活动相关的人员哦，那么这些呢都这个活力呢，也可以帮你带来对应的业绩哦。 那么，在这个礼拜呢，其实对你们来讲也是属于心情挺舒畅的一周，非常适合呢去进行一些户外的活动。财运的部分算是平顺哦。那么理财的话呢，都可以能够很轻易的看到一些收益的收获。那再来就是在这个礼拜，你比较容易会无意之间呢知道很多他人的小秘密哦，尤其是你不想知道的事情呢，反而就会知道的越多。 但是呢，这其实也不是一件坏事，因为呢，未来呢，这对于你去跟他人去应对的时候呢，你也比较知道怎么进退自如。而在当周呢，属兔子的朋友，我们要留意的天数，有一天是周三。再来呢，针对我们在当周的开运花呢，是檀子婆婆纳。 坛子婆婆纳呢是生长在田里的路旁的杂草，从春天到夏天呢，它都会开着这个蓝色的小花。而干燥之后呢，一般都会把它用来治疗皮肤粗糙或者是喉咙痛时候的药引。而在爱尔兰呢，他们也会把它佩戴在衣服上面来除厄运哦。因此呢，它的祝福之下就代表的是除厄。 在当中呢，受到他祝福的属兔子的朋友们呢，也意味的是你就会收到了幸运女神的保护哦。所以请一定要相信，在当中你是非常幸运的，要大胆的、积极的去做你想要做的事情，包括想要追求的对象，也是请要一定更加的用板劲去追求哦。再来下一个生肖是针对属龙的朋友。 属龙的朋友呢，在当周呢是属于谨慎行事的一周，而这也代表的是呢，这个作风呢其实会有点违背你原本自身的一个风格，而在不协调的这个状况下，就感觉你就比较容易呢会做出一些不对的事情。那请你不要去责骂自己啊，尤其是或者是说去把责任归属呢丢到你的部属或者是同事身上，因为这样不仅让对方颜面尽失之外， 同时也会让对方对你产生一些 murmur 怨恨哦。那么再来就是呢，这久而久之呢，就可能会累积一些人际的危机感。再来呢，在当中，如果你有一些应酬的场合啊，请记得我们不宜喝太多的酒精类的饮品，比较容易会失态，而且会降低别人在嗯他心中呢。 对你的一个好感的程度哦，那再来就是这个礼拜你们比较容易会有这种杞人忧天的倾向，容易想的太多，也容易陷入矛盾。所以建议我们可以安排一些短旅程来放松身心，比如说呢，你就可以呢上山啊，然后我们去泡个温泉，或者是说你可以去安排一个很简单的下午的这个呃下午茶活动。 又或者是说，我们可以去做个 SPA，都可以让你呢在短暂的这个时间内呢，重新恢复你的这个精神爽气的状态哦。好，那么针对我们属龙的朋友，在当周的开运花呢是蘑菇。那么蘑菇呢，它具有糊和美味以及非常适合咀嚼的一个特性，它非常广受在欧洲各地厨师的重视。 因为它不仅呢香，而且它非常具有很好的这个营养价值哦。因此呢，它的祝福之下就代表的是滋味。而在当周说他它祝福的属龙的朋友们，代表的是你们也非常适合与人长久的相处。一旦跟你认识的越久呢，交往的越深，他们就越能感受到你那美好的性格哦，就会觉得是说你这个人呢是非常适合当深交的。 那这种关系就有点类似像倒吃甘蔗一样，所以就算一开始对你没有特别好感的对象呢，他们也会因为你这独特的魅力啊，然后或者是说你对于人性的见解，然后呢，渐渐的屈服于你，渐渐的被你给吸引住哦。好，再来呢，下一个生肖呢是针对属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在当周呢是属于迎刃而解的一周哦。 那要注意的是呢，在当中呢，你会常常因为自己的冲动呢而撞板哦。那再来呢，就是你们其实呢是需要累积一点经验的，要对自己的认知呢要有多一点的空间哦，而且你必须要更明确的知道你在未来呢，你想要往什么样的地方去发展，让方向性呢才不会偏了。 在当中呢，你们很容易显得非常的迷糊，又或者是健忘。那其实呢，并不是因为你有心事，所以才会导致这样的一个结果，只是因为你在这个礼拜呢，你很想要有这种呃一个人独处的时间，你觉得这样的时间会很快乐，你不用去呃在乎别人的想法，不用去看别人的这个眼眼光啊，不用去注意在别人眼皮下你该怎么行动，该怎么说话。 但是呢，你这样的你呢，也容易在当中把比较重要的事情给遗忘了，因为你只记得我一直想要独乐乐，或者是说是自己一个人独处哦。那么，请你呢，在每一天的早上呢，都要先回想一下，我今天有没有什么重要的约会，或者是有什么重要 pending 的事情必须要完成的，才不会无意中呢错过了一些重要的时机。那么在 当中呢，通常在下午的时刻呢，你们的运势会比较强盛一些，所以属蛇的朋友不妨可以在，呃，这个礼拜呢，多跟一些老朋友啊、老长官啊联系呢，都会有不错的机会可以获取，比如说投资啊，或者是赚钱的一些管道哦。 那么在当周呢，我们要留意的天数有两天，除了周二之外呢，还有周五。而针对我们属蛇的朋友，我们在当周的开运花呢是秋水仙。那秋水仙它是用来治疗痛风、风湿病哦，都相当的有效益。那么要注意的就是，如果我们大量的摄取呢，就很有可能会危及生命哦。所以呢，它是有这种。 良药苦口的一种感觉，那么他的祝福之下也代表的是良药。那么在当周受到他祝福的属蛇的朋友呢，就比较容易会让他人觉得是你们怎么那么聒噪，以至于呢，可是就算你说的是实话，可是呢却不是人家爱听的话，所以呢就常常呢会回避掉你在讲的一些重点哦。 那再来就是在这个礼拜会建议你在沟通的时候呢，尽量要长话短说，然后短话呢划重点哦。那只要把时间、地点或者是对象这个几个要素呢都掌握好，你就比较不会对对象呢说了不对的话哦。而在当中呢，也会奉劝你们呢。 不妨呢，可以多让自己呢吃一些清凉的食物哦，比如说呢，我们可以薄荷糖啊，或者是凉面啊这一类的，可以让你就是第一口下去之后，感觉到心情会比较畅凉的这种食物呢，都可以让你可的这个呃脑袋呢瞬间呢会清醒一些，也比较有助于你去做思考哦。 好，再来呢，下一个生肖是针对属马的朋友。属马的朋友呢，在当周呢是属于需要停下脚步的一周哦。但是呢，这并不代表的是我要你休息，我只是要你静下心来，调整一下节奏跟方向。还有，请不要钻牛角尖哦。有的时候呢，不要把所有的过错都揽到自己身上，又或者是呢，直接把。 呃，你的想法呢，加附到对方身上，不然呢，另外一半或者是跟你共处的同同事呢，就会没有办法受得了你这怪脾气了。那尽量呢，要放宽心。如果你是单身的，或者是呢，你正在接触呃，你的心仪对象的话呢，你就会有比较多的机会哦。那再来就是呢，如果你是想要求转职的朋友呢，在这个 礼拜呢，你会有一些机会是透过别人的转介绍，所以呢，反而呢，在这个时间点是变成是你必须要停下来好好思考，哪个机会才是你想要去争取的，不要每一个都想要哦，因为呢，你要知道怎么取舍，还有呢，不要去犹豫，才能够踩在时机的第一时刻哦。而在当周呢，我们要留意的天数，有一天是周六。 而在这个礼拜，针对属马的朋友，我们的开运花呢是西洋蓍草。那么，传说在希腊神话里面呢，阿基里斯就是用这种花的枝呢来治疗他的脚伤，所以这种花呢也叫阿基里斯。有些人说呢，它也是呃伤兵的药草或者是骑士的药草。因此呢，西洋蓍草它的祝福之下就代表的是治疗。 而在当中呢，受到他祝福的属马的朋友，也代表是呢，照顾别人呢，就是你的天性哦，就有点类似像护士这样子。而很多人呢，就很容易会迷恋你这种很温柔又体贴的个性，但是这不见得是你真正的本质哦，只是你会觉得是说我想要彰显，我想要去证明我是可以照顾人的。再来呢，下一个生肖是针对属羊的朋友。 属羊的朋友呢，在当周呢是属于财运欠佳的一周哦，所以会奉劝你们在当周是非常不适合去进行投资或者是借贷，同时呢也要去留意呢有没有这种骗局，所以千万不要贪小便宜。任何不确定的资讯哦，即便它看起来再怎么样的是像官方的东西，也都请你要求证之后，谨防自己莫名的受骗哦。 而在当中呢，你们会显得有一些固执哦，有一些决定的事情呢，你都不会想要太轻易的去妥协，啊，所以如果你不知道怎么样去放弃自己的一些呃 bottom line 的话呢，你就比较不容易得到他人的助力哦。那么在当中，我们的偏财是不多的，但是正财是比较旺的，所以呢，你可以在工作上呢，也就是我们取正义之道的部分呢。 可以多下一番功夫哦，所以因此在意味的是，在当中你们不宜去投资奇巧。那再来就是呢，针对你们个人的财务状况呢，在当中可能会感觉比较吃紧一点哦。那么就要去注意，就是你如果过去有在投资的，那么很多后续的一些结果呢，也会开始显现。那你就要去有个底，就是。 你要怎么样去搭配哦，或者是去调和它哦，才不会让你的这个整个现金流呢出了问题。那么在当中呢，你们呢很适合呢去一些，比如说可以做一些 DIY 小作品的地方呢去待着，那它也呢可以让你暂时的呢抛开一下内心繁杂的思绪哦，那。 尤其是针对陶艺啊、捏陶土这一类的，甚至有些人会去制作史莱姆，都能够足以呢驱离你的疲惫跟压力感哦。在当周呢，你们要留意的天数有两天，除了周五之外，还有周日。而针对属羊的朋友，我们在当周的开运花呢是苋菜。那苋菜其实我们都知道它是属于生生不息的植物哦，就像这个。 英国诗人呢，米尔顿他在制作失乐园的时候，他就曾经这样子去叙述这个苋菜，因为它的生命力实在是太强了，它这个盛开的花朵啊，非常不容易凋谢，所以他们也认为它象征的是永恒不谢哦。因此，它的祝福之下就代表的是 immortality，也就是永恒。 那受到他祝福的属羊的朋友呢，也意味的是你总是保有着这种一颗很年轻的心，非常的积极，十分的进取，而且你想要活到老学到老。那么在感情方面呢，不管你是被拒绝了，你就会觉得下一个就好了嘛；或者是说你被伤害了，你就觉得我再坚持一下，下也搞不好可以呀。所以呢，无论是谁呢碰到你这样的对手，其实他们都很幸运，因为呢。 要么他们不会受到你的纠缠，要么就是他们可以一直被你爱着哟。好，再来呢，下一个生肖是这对属猴子的朋友。属猴子的朋友呢，在当中呢是属于稳扎稳打的一周哦。那这也代表是我们在人际方面哦，就可以带来呢很大的一个助力哦。因为呢，默契提升的时候，反而可以让事情更能够简单的上手，更快速的完成。 那么在当周属猴子的朋友会是属于比较感性的一周哦，感情除了很丰富之外，你也很想要跟恋人呢有更多的时间可以相处，所以有的时候你会想要主动去邀约，或者是你希望可以透过一起用餐啊、看电影啊、散心啊，来让你们呢可以有更多的一个互动，不妨呢可以把你们的共同的朋友呢一起叫出来呢，就可以。 让你们大家在闲聊中呢，除了可以释放情感，也可以解除苦闷，更能够让双方的感情更加的稳固哦。那么在财运上面呢，也要注意哈，就是呃，可以关注一些有增长潜力的项目，因为你是有机会呢，可以在对的时间点呢去下单的。那么在当中，我们的运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。 而针对这个属猴子的朋友，我们在当周的开运花呢是黄安菜。黄安菜和蒲公英其实是极为类似的，因为它的花朵呢，简直就是真的让人非常无法分辨哦。它的果实都附有一层白色柔软的这个绒毛，就像降落伞一般呢，在微风中飘舞着，好像非常快乐。 悠闲的一个样子哦，所以呢，他的这个祝福之下就代表的是喜悦。那么受到他祝福的属猴子的朋友们呢，你们就很希望是说，哎，我能够在这个礼拜轻轻松松的度过就好了，我完全不需要有任何的负担哦。但是呢，在这个礼拜你要去注意一下，如果你是有对象的朋友们谈感情，如果呃没有用一点。 这个力，或者是没有用一点深度的话，害怕受伤的话，那这样子真的能够让对方记得住你吗？再来呢，就是有些感情呢是需要一起经过一些大起大落，或者是一起经历过一些事情哦，才能够让你们一起感受到一些快乐哦，而不是一直持续在这种平稳就是福的阶段。所以，请你们呢也要多加的注意一下。 那再来呢？下一个生肖是猪，针对属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在当周是属于鸿运当头的一周。基本上呢，什么事情都难不倒你，你会有非常多的想法，很容易就会被公司给采用。所以在工作上，基本上是属于非常容易发光发热的一个礼拜。 只要你很清楚、很了解自己想要的，然后再去付诸行动就可以了。在当中唯一的阻碍呢，会是你在做事的时候变得比较被动一点，因为你总是想要等着别人来附和你，或者是等着家人或朋友的安排。因此会建议，只要这个礼拜你愿意凡事多采一点主动、积极，那这些表现呢，就会给你带来更多的机会了。 在当周，我们的运势一样相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而针对属鸡的朋友，我们在当周的开运花呢是野蔷薇。那么人工栽培的蔷薇花呢，它其实是并不会结果的，但是蔷薇呢，它却会是长出娇艳欲滴的红色果实。所以呢，它的样貌呢，除了可以比其他蔷薇花呢。 要漂亮之外呢，它的果实呢也是可以食用的哦。那这个花它其实具有诗人般的气质，所以呢，它祝福之下就代表的是浪漫。那说到他祝福的属鸡的朋友们，在当中就会让对方感受到你们相当罗曼蒂克的那个浪漫性格，是个很喜欢做梦的对象。不过呢，在处理事情的时候呢，也还是一样拥有这个非常敏锐的判断力哦。 因此呢，如果你是从事意识方面的工作啊，那你你也会非常的讲求完美到位哦。好，那么再来呢，下一个生肖呢是针对属狗的朋友，属狗的朋友呢，在当周呢是属于表现亮眼的一周。那么在也代表是，我们在这个礼拜其实大部分的时候都是能够心想事成的，而且八面玲珑呢，也是你在这个礼拜的一个写照。 不妨就好好的继续运用这股气势呢，来过好你的生活，不用有太多的奇想或者是耍太多的花招，坦诚相待，反而能够更容易的去打动对方，尤其是你的队友哦。再来呢，面对一些投资的课题的时候，你非常想要跃欲试，可是呢，你又觉得有点辛苦，因为呢，你怕你没有办法去承受这个任何的损失哦。 所以呢，我会建议呢，就是不要怕，因为呢，幸运之神在这个礼拜其实是在你身边的，只是呢，我们要记得，你必须要操作的是你所擅长的，或者是你真的懂的东西才可以哦。那在这个礼拜，其实呢，你非常的想要帮助他人哦，非常乐于助人，看到别人呢有困难，你都会愿意想要伸出援手哦。所以呢，你的这个人际关系呢，也刚好会在这个礼拜呢，又会在。 开支出去，一直不断的扩展，那对你来讲，长期来看呢，也不见得是件坏事哦。那么在当中呢，我们也是一样，运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的地方。而针对属狗的朋友呢，我们在当周的开运花呢是芙蓉花，早上花的时间呢是白色的或是粉红色的，然后它到了这个午时的时候呢，就会变成大红色。 那么在这么短的时间内呢，能够有这样的一个变化的花呢的花色，其实是相当特殊特别的。因此呢，他祝福之下就代表是早熟。那说到他祝福的朋友们呢，通常呢也会是比较 mature 的。那你周围的朋友呢，看起来很像孩子气，可是呢，在你身上就可以很明显的对比出你是非常有想法的。因此你在谈恋爱的时候，或者是你在 寻找那个适合自己的 Mister 或是 Mrs. Right 的时候，你就容易会有这个很大的概率是想要选择年纪比自己大的倾向。但是请记得哦，只要对方是能够跟你一起成长型的恋人，那也就是不错的哦，不一定只能够受于照顾哦。好，最后呢，让我们来看一下是针对属猪的朋友。属猪的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于能量提升的一周哦。 那这也意味的是，我们在本周呢需要自我提升的空间啊，也包含了时间，因此是一个非常好的一个时间点哦，去投资在自己的身上。那么快乐呢，在这个礼拜呢，其实是会有很多来源的。呃，你的这个快乐很多，可能也是来自于来于一些很多日常的小确幸哦。那再来就是在当中呢，我们的人际关系是属于畅通无阻的。 就算是有一些小失误呢，也很容易，因为对方看着你顺眼呢，也会饶了你一一场哦。所以呢，基本上会建议你呢，即便在这个礼拜很容易可以把很多状况呢都化险为夷哦，都可以很顺势的把它搓汤圆搓掉。但是呢，你还是要继续的去 upgrade 自己的一些呃在工作上面的一些 know how，那去学习一些东西哦，因为呢，在这个礼拜。 新的知识，哈，读尤其是透过阅读的话呢，都可以让你呢，呃，很快速的被吸吸收哈，而且可以呢，呃，重新的去知道怎么样把它运用的更好。那么在当周呢，你们要留意的天数，有一天是周一。而针对属猪的朋友，我们在当周的开运花呢是紫罗兰。那紫罗兰它其实是一种盛开在五六月间哦，呈斜丁状的花卉。 那它的花气相当的逼人，虽然它是属于野生植物的一种，但是园丁其实特别喜欢把它种植在窗台下，主要是希望透过它呢，把这个花的这个香气带到屋内。因此，它的祝福之下也意味的是清凉。那受到它祝福的你们呢，在当中呢，会给周遭的人这种很爽朗的特质的感觉。所以对你来讲，纯纯的爱。 单纯的感情是比较适合你的，如果是婚外情或者是地下恋情，远距离对你们来讲，基本上还是少碰为妙哦。好，以上呢是针对个别生肖的朋友在当周要有意的地方，再让我们来看一下在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先第三名呢是我们属老虎的朋友。 第二名呢是属老鼠的朋友，而第一名呢是属猪的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这个礼拜，你们三位呢是属于非常感性、热情的一周。你的主动热情呢是可以换来甜蜜的回报的哦。那即便呢，你们是属于聚少离多型的，或者是分隔两地的情侣哦，在这个礼拜，只要你们多打打电话，比如说 Line 啊，或者是说我们可以。 呃，发信啊，来传达你的爱意啊、关心啊，都还是可以让你们的感情呢，可以再更加的浓厚的。那么，如果说呢是能够相聚的恋人呢，我会建议你们尽量约点时间，可以相约出去逛逛街、喝喝咖啡，只要让你们有这个可以交流的机会呢，都能够在当中呢增进彼此的感情。 好，以上呢是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号，或是下方的官网加入老师，也可以透过下方的这个连结呢来预约线上咨询。我是金英老师，感谢大家本次的收看，我们下次再见喽，拜拜。